Il summit londinese era stato indetto un anno fa, ma ha acquistato una nuova eco alla luce della recente rivelazione dei Panama Papers nel quale è rimasto coinvolto lo stesso premier britannico insieme a uomini politici e personalità di mezzo mondo. Non c'è alcuna giustizia, esistenza dei paradisi fiscali. Esistono paesi in blacklist che non hanno interesse a controllare In economia ci sono due scuole di pensiero per simulare la domanda. Esiste la teoria keynesiana che propone la progressività dell'imposto e la teoria neoliberista che propone una liquota fissa. Avevo bisogno di un esempio. Te lo do io un esempio, che in erba, la sei anche buona, ma a fa un po' troppa furba. A sarà piga su per altre piante che Pistaccio in alto e godisce dosso. A ah, non tenere conto che si strosce le altre piante, anche a ciumbarsi anche lei. Alla c'è, il problema è che se non si a remunda tutte le altre piante, è eh, secca. stati di raccogliere il gettito fiscale e a rimetterci sono soprattutto i paesi poveri. Se pagamos todos, pagamos todos meno. Se paghiamo tutti, paghiamo tutti meno.